हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक आज फेरि पनि मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको मेरो ब्लग ओभरअल भने हुनेछ अनि आजको ब्लगमा मसँग मेरो साथी अजय अनि सुशील आउनेवाला छ म त अलिकति अगाडि आएछु उनीहरू आइ आइपुगेको छैन उनीहरू आइपुगेपछि सँगै वर्कआउटको ब्लग बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिजै गरिसकेको छु आज चाहिँ मेन त सोल्डर हाल्ने हुन्छ सोचिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ स्ट्रेच गर्दै यहाँ यत्रो पसिना आइसक्यो लास्टमा हामी सबै प्रोटिनहरूको पनि हल्का कुन चाहिँ प्रोटिन चाहिँ अरू अर्को घरमा अगाडि खाने कुन चाहिँ प्रोटिन चाहिँ अर्को पछि बताउँछु त्यही भएर आजको ब्लगलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला Hold on, भने मेरो साथी आइपुगेछ अझै त के हाल्ने अझ कुन चाहिँ पार सोल्डर हाल्ने भने आएको थियो अहिले अझैको सोल्डर वर्कआउट सुरु भएको छ बाइसेप चाहिँ खतरा देखेको क्या एकैचोटि बाह्र किलो हानिदिएको म हान्छु ल यसको हल्का सुट भन्दै ल जिममा आएपछि ऐना चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो लाग्यो गर्छ ऐना हेर्दै एक्सर्साइज गर्दाखेरि कता कता पम्प भइरहेछ त्यही नै मजाले हेर्नु मिल्छ त्यही भएर किलो लाग्छ मजाले उचार बिस किलो अघि भर्खरसम्म केही पानी पर्ला जस्तो केही थिएन अहिले यहाँ अब यो खन्या जस्तो पानी पऱ्यो नि त यहाँ यो जापानको मौसम भनेको यस्तै हुन्छ कति बेला पानी पर्छ कति बेला गर्मी हुन्छ त्यो चाहिँ ओ के भयो ए प्रोटिन प्रोटिन खाउ ल अहिले यहाँ बारबेलमा थोरै हाल्नु पऱ्यो यो सोलरको म त्यति सक्दिनँ हौ पाँच किलो भर्छु भन्नु पर्छ पाँच किलो सोलरको मसल्स पनि राम्रो छ अनि म पाँच पाँच किलो दस किलो सुरु भयो क्या अहिले फेरि दुई साइडमा त दस किलो थपेर अहिले चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र तिस अनि यसको सायद यो दस किलो होला यो चालिस किलो हाल्ला छ मरिन्छ यसरी त 또안 दुई साइडमा पन्ध्र पन्ध्र किलो राखेर सोल्डर हाने हेरेको मसल चाहिँ होइन हड्डी नै खुस्किएर जस्तो भएर अनि अहिले फेरि घटाएछ दस दस किलो हान्नु पऱ्यो एकचोटि दस किलो ट्राई हान्नु त्यतिको वेट चाहिँ ठ्याक्क मसल्समा लाग्छ क्या वेट आइएको त अनि हड्डी खुसी हुन्थ्यो नि वर्कआउट गर्दाखेरि आफूले धान्न सक्ने वेट हान्यो भने चाहिँ फेरि जिउ बन्ने छैन पुरा हड्डी नै खुसिने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ भनेर सुनेको छु मैले यो पनि सोल्डरकै हो यस्तो खालको मिसिन चाहिँ पहिला अरू जिममा थिएन मैले यहीँ आएर फर्स्ट टाइम देखेको ओइराट भइरहेको छ ओइराट टक्का होइन यो चाहिँ सही सही लाग्छ है यसो यहाँ राम्रो खाने यहाँ चार्जा अघि सुरुमा आउने बित्तिकै हल्का यहाँ एप्स र एप्स र चेस्टको एकछिन गरेको होम एक्सर्साइज टाइपको त्यहाँ सुशील आउँछु भन्दै सुशील अझै आइपुगेन हाम्रो त लगभग वर्कआउट आजको सकिसक्यो लास्ट हान्छु もう連動車だよके गरेँ यस्तो कसरी बन्छ यस्तो जाम के खानुपर्छ बरु खानु मजाले नखाने कुराहरू धेरै छ होइन कुरा चाहिँ जान्छ केटाले लेखको चाहिँ हो गेम खेल्नु जानु पऱ्यो आजको हाम्रो वर्कआउट सकिरहेको छ अनि अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमै आज हामीले कुन कुन प्रोटिनहरू युज गर्नु भनेर सकेसम्म प्रोटिन युज नगरेर हुन्छ होइन अब वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडिको लागि इनर्जीको बुस्टको लागि हो भने चाहिँ बिसिए भन्ने नि मैले नि फाइदा हामी दिइरहेको हुन्छ बिसिए भने लिँदा पनि हुन्छ नत्र भने हरेक के अरे एनी टाइम फिटनेसको चाहिँ पनि ठाइ हुन्छ त्यसमा यहाँ बिसिएको यहाँ बिसिए भनेर मेरो आएको यही किनेर खाँदा पनि हुन्छ तर यो भन्दा चाहिँ हामीले त्यो एक प्याकेट एक प्याकेटै किनेर खायो भने चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ सस्तो अलिक महँगो पर्छ त्यो हिसाब अब डेलीको हिसाबले भन्यो भने यो अलिक महँगो पर्छ तर एक दिनको लागि हो भने त यो ठिक छ एक महिना दुई महिनाको लागि खाने भने चाहिँ त्यो एक प्याकेट किनेकै राम्रो प्रोटिन मसल्सको लागि प्रोटिन खाँदा पनि हुन्छ अन्डा त्यसपछि ब्रोकली चिकन राम्रोसँग अलिकति फ्याट कम गरेर खायो भने पनि मजाले मसल्स गेन गर्न सकिन्छ यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ पानी परेको छ ग्राङडुङ गरेर छ यहाँ एकछिन त्यो क्याफेमा गएर बस्छु होइन पानी रन्जेलसम्म कन्सु भयो कन्सु भयो एक्सर्साइज गरेपछि कन्सुप कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन ठिकै त होला नि होइन राम्रै होला 啊，随意点得了，鱼嘴贼。अलिअलि पानीले भिजेको बेला कन्सुप भयो टाइमिङ क्या टाइमिङ ल साथीहरू आज हाम्रो ब्लक वर्कआउट ए ब्लक भन्दा नि वर्कआउट सकिएको छ अघि आउँदा त पानी परेको छैन अहिले एकदम ठुलो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि हामी एकछिन यहाँ पानी रहने वेट गरिरहेको छ पानी रहन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ होइन एकदम ग्राङ गुरुङ गरिरहेको छ अघि मैले सुरुमा हामी सुशील पनि भनेको थियो सुशील आइपुगेन सायद पानी परेको कारण होला ऊ पनि आजको ब्लग लगभग लगभग यतिकै अन्त्य अन्त्य गर्छु भोलि फेरि हाम्रो बहिनीहरूसँग फेरि यही ब्लग यहीँ के अरे यही जिममा फेरि अर्को नयाँ ब्लग बनाउने भनेर हामीले प्लान गरेको छु आज भोलिसम्मको लागि फेरि आएर बाई बाई भनेर चाहन्छु बाई बाई <laughs> बाई बाई बाई बाई त भन्छ